叫叫叫叫，嗯，叫叫叫叫，然后这个，叫叫叫叫，啊，叫叫叫叫，叫叫叫叫，叫叫叫叫，嗯，叫叫，嗯。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 Oh, he thinks. Mm, oh, dog's dog. Dog, dog, dog, dog, dog. दोन मिनिटाचा झाला राहू देऊ

मम्मी दे Thank you. तीन मिनिट झाले करू बंद की राहू देऊ थकला नाही का तू गोष्टी सांगून